pozdraviť? No, dobre, áno. No čo? Kto má čo? No tak, vytvarný kružok môžeme ísť. No poďte, ideme sa pozrieť. Jak to tam vyzerá, keď ste ešte nevideli. No poďte. No poďte aj vy. No všetci môžete 4 prísť. Čo tu robíme? Čo tu robíme? Tak budete pozerať a uvidíte. Dobre? Čo? Tak to toho, poznáte chlapca? Áno. Jak sa volá? Ondrej. Ja mu požičam teraz na chvíľku svoje kľúče a on vás posprevádza. A potom... A, on nám ukáže. A on vám ukáže, presne tak. Ondriš, to je tento kľúč, hej? pozrieť, čo sa tu vlastne deje a ako to všetko prebieha. No poďte ďalej. A čo je to tu? Toto, toto je herňa. Sem sa chodia deti hrávať. A hrajú sa ešte v telocvični a hrajú sa ešte vonku. A sem chodia deti, ktoré chodia na stredka. Čo sú tu stredka? Stredka sú, keď napríklad 10 chlapcov príde spolu, alebo 10 dievčat a spolu majú jedno veľké stretnutie rozprávajú sa, hrajú sa, naučia sa niečo o pánu Ježišovi, učia sa vyrábať rôzne veci. Napríklad chlapci vyrábali šarkany a potom ich boli púšťať, dievčatá vyrábali adventné vence a, a potom v rámci tých stretiek niekedy detská chodia do telocvične, ktorú máme tuto nedaleko a tam sa hráva futbal, hokej, vybíjana a ešte smávame hry na ulici, a tam bývajú všetky, všetky, všetky deti, ktoré chcú. A z tých, z tých detí, ktoré, ktoré sa s nami kamarádia, tak tie zavoláme na stredka, aby ste vedeli, že ako sa sem môžete dostať. A ešte som zabudol, detská, čo chodia na stredka, tak ich cez leto zoberieme na tábor, na jednu chatu. Na celý týždeň idú preč, nebudú s mamou a s otcom, ale budú s nami a budú sa v lese hrať. Chcel by si? Aj ty? Áno. No a poďme si teraz zahrať vystrel, teraz vystrel, teraz vystrel. Tak, ideš. A dáme gól! Yes! Prvý. Deti, my tu máme teraz školu hudby. A to čo je škola hudby? Škola hudby je taká škola, kde sa deti učia hrať na hudobné nástroje. Každú sobotu tu príde aspoň 20 detí, ktoré majú individuálnu hodinu so svojím učiteľom. Učíme sa hrať na klavír, gitaru, na perkusie, ale aj na flautu a taktiež na cymbal. Keď sa deti naučia dobre hrať na tie hudobné nástroje, tak potom po obede máme spevacké zbory, máme detský spevacký zbor, mládežnícky spevacký zbor, ako aj spevacký zbor starších. A potom všetci spolu hráme pri svetých omšiach. Alebo niekedy ideme aj niekam vystupovať. Ako sa môže prihlásiť na školu hudby? Na školu hudby sa môžete prihlásiť deti tak, že prídete na začiatku školského roka na konkurs, na ktorom bude porota, ktorá vám dá nejaké úlohy. Dáme vám zaspievať pesničku, vytlieskať nejaký rytmus a keď zistíme, že máte talent, tak vás prihlásime a môžete chodiť celý rok učiť sa na hudobné nástroje. Ondrej, mohol by si im teraz ísť ukázať výtvarný krúžok, aby sme si tu mohli hrať. Кто-то витварный кружок, а где там увидел, он был меньше, чем я. Присоединитесь, а я вам тоже покажу, что Aké hviezdy. Krásne. Ja sa Krásne, Eri. Pozrieme sa. Deti, poďte, idem vám ukázať, ako sa u nás študuje. Poďte za mnou. My tu máme doučovanie. Prichádzajú k nám deti raz do týždňa, aby sme sa spolu učili matematiku, alebo si čítali spolu z knižky, alebo opisovali knižku. A okrem toho, tu máme ešte aj anglický krúžok, kde sa naučíme perfektne anglicky. What's your name? Super, tak teba berieme na tento krúžok. Decka, a ukážem vám ešte jednu vec. Máme tu perfektnú knižnicu, ktorá sa vám bude páčiť. Poďte! Táto kniha sa bude určite páčiť chlapcom a táto dievčatám. Mars, morská panna. A pre chlapcov tu máme zvonára. Toto koni. Ten, čo sa Frolo dozvedel o e Esmerande. No, úteku. Super, aj teba beriem. Decka, stačí, ak budete mať preukaz, ktorý si u nás vybavíte, a môžete aj ty, aj ty môžeš prísť do našej knižnice. Deti, môžem vám ukázať aj kostol? Áno, super! Áno. Tak Ondrej, zoberi do kostola. Poďte za mnou. Ďakujem. robíte? Sestra, my ísť do kostola. Aha, tak poďte ďalej. Poďte. Počkaj, počkaj, ale do kostola nemôžeme ísť len tak. No viete, že kostol je dom Boží, hej? Tak tu ideme, takže si chceme uctiť pána Ježiša, tak s úctou, hej? Deti, a vy viete, čo sa tu v kostole robí? Modlíme sa. Modlíme sa, hej. hej. A čo tu máme v kostole, viete? piatok a v nedelu čo mávame? Omšu. Svetu omšu. V piatok mávame o 5. a v nedelu o? O 10. O 10. Výborne. A Mamky, ockovia, krstní rodičia nosia deti krstiť. Videli ste to? Áno. Videli ste to. Potom sa tu ešte pripravuje na sveté príjmanie. U nás máme štyri skupiny, dve skupiny chlapcov, dve skupiny dievčat, ktoré sa pripravujú na prijatie pána Ježiša do svojho srdca. Deti, a páčilo sa vám tu? Áno! To sa teším. A uvidíme sa niekedy ešte? Áno! No super. Takže teraz ešte poklakneme sa, pozdravíme pána Ježiša, dobre? Môžeme si spolu poklaknúť na pravé koleno. Tak. Ahoj, Pane Ježišu. Ahoj, Pane Ježišu. Dobre, a ideme, poď. <laughs> No dobre. Deti, tak ahojte. Tak sa teším na vás, že prídete. Môžem vám dať ešte krížik na cestu, dobre? Každému dám krížik. Ahoj, ty si? Enrik. Enrik, ty si Valent. Ahoj. Dominika. Nie, toto Vaneska, Vanesku učím. Ahoj. <laughs> Čau, a ty si? Erik? Erik. Teším sa. Ahojte, deti. Ahoj. Čau. Čo sa vám páčilo? Čo? Mne sa páčilo kalčeto. Tebe sa najviac páčilo kalčeto? Áno. Spievanie? Spievanie? Na gitare? Na gitare? Áno. Na knižnici. A vieš čítať už? No dobre, takže kedy príjete najbližšie? Sobotu o 9.